Ayo a Jesús Jericó pues timas campo y tu acanotaronia. Pache pero saqueo tiro, puto ayaki tire baspana cotaina putoro toihia. Ajiro tiro Jesure diro baro hikari ni ni masinotaro Jesure ñenduama. Ato dua pachita ya paliro canto hichen masan tiro cane descata. Ajiro tiro masane muercalle de abaa Sikomoro Muhamatidu Yukukupu Muha Jesure Nino Taro Baro Kurero Tiku Kai Jesu Yudiaro Taro Nia Ahiro Sakeo Tiki Kotaro Nia Toa Kotap Sarwatoi Jesuse Tudapotoi Sirka Sakeo Re Nyukamuo Tiro Re Once Nia Sakeo Mipure Mawui Tuasinita Yu Ahi Kukera Duhitaga Nia Jesu Tiro Re Toanichín s a k u e o s e suarumene d u h i t a t u a r o w a c h i a m e n e tobupu p i w a k a h e s u r e Toani p i t i b o k a c h i n i a hipitina masati n basi, o n s e n i d u r k u a Ariro h e s u n y a r e j o a l i r o j a o wupu tinino w a d u a r a Ni d u r k u a hipitina tibasi. s a k u e o s e p i t i b o k a t u s u t o i d u k u h e s u r e o n s e n i j a u a Ptoro teoga yure. ฮิปิเตียจือยาเลดัชโชมักไก่ภาคินานเลไวท์ทาอาฮิคือยืดไปโรเลซีเอนนิเยโรตุลีเรมาโยมาริโรฮิคือ400นิเยโรตุลีเรวัปปะบุยปายุตัติโรเรเนียสักเกอเฮซูเรตอันนี้เชนเฮซูเซอองเซนิยาอุอัติโรเรมิชาเรเมเรมวยฮีนักเรปิชากับวาบรินันเรความมักยืดดอตุสุระเมื่อคืนอาบราคีโรโกเยโรฮิระ Chữ masu no komakan warohikari ro pichakapu wabori nane makan itai ni. Topu wabori nane nono judo itai ni. Ni a Jesús Saqueor.